बिसमीम अस्सलाम फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह बरकत दे आपके खानों में आपके रिस्क में आपके घरों में और आपके हाथों में आज आप देख रहे हैं फैमिली फन एंड फूड और हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं शलजम की सब्ज़ी बनाना जो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बनाना सिखाएंगे और वो ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनने वाली है मैंने दो किलो शलजम ले ली है और उसको बॉयल कर लिया है लेकिन उसका पानी फेंका नहीं है उसके अंदर ही मैंने ड्राई कर दिया है ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है उसमें एक कप के करीब ऑयल डाला है और एक चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है अब हम इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे और साथ साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपकी रेसिपी सेम बने ये बहुत ही आसान और हेल्दी है जी प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन हो गया है अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ये तकरीबन दो चम्मच के करीब है अब इसको भी हम थोड़ा सा इसमें ब्राउन कर लेंगे फिर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे जी हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो लाइट सा ब्राउन हो गया है मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस डालूंगी टू टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है टू टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है वन टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है थ्री टीस्पून मैंने इसमें सूख मिर्च के डाली अब हम इसमें ये एक रेड कलर का मीडियम साइज़ का टमाटर था तीन से चार हरी मिर्चें वो मैंने इसमें काट के डाल दिया थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए और जले नहीं ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान रहमते नेमते और बरकते जो उन्होंने हमारे हाथों में हमारे रिस्क में हमारे घरों में हमें अता की देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है ये देखें माशाल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है मसाले की भुनाई अच्छे से किया करें क्योंकि इसी से हमारे सालन का जो है टेस्ट अच्छा आता है अब हम इसमें शलजम डालेंगे जो कि मैंने दो किलो लेकर अच्छे से वॉश करके बॉयल कर लिया लेकिन उसका पानी जो था वो उसी के अंदर ड्राई कर लिया है उसको मैंने स्टेन नहीं किया अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बसमिल्लाम ये मैंने डाल दिए हैं अब ये देखें माशाल्लाह इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है ये जैस जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त है आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा अब हम इसको पाँच से दस मिनट के लिए तकरीबन मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ताकि इसका हम्म। ये जो इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है ये इसका हमें ड्राई करना है जी ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान रहमतें निमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में और हमारे घरों में हमें अता की हमें हर वक्त अपने अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार होना चाहिए ये देखें कितना खूबसूरत रंग आया है इसका और ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है आप इसको रोटी के साथ चपाती के साथ और पराठे के साथ और बॉयल चावलों के साथ भी खा सकते हैं अब हम इसमें लास्ट मोमेंट पे धनिया की एक गट्ठी मैंने बारीक काट ली है और वो इसके अंदर मैंने डाल दी है ये देखिए अब इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत ये देखिए माशाल्लाह आप ज़रूर ये रेसिपी इस तरीके से बनाइएगा और फिर खाकर बताइएगा कि कैसे बनी जहाँ भी रहें खुश रहें खुशियाँ बाँटें हंसते मुस्कुराते रहें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना खसूसी करम फरमाए आमीन अल्लाह हाफिज़